Okay. Uh, yang pertama sebelum sign, confirm dulu uh, berapa persen uh, ah, berapa berapa persen nak bayar masa earnest deposit. Uh, so biasa 3% or more 3.18 lepas tu balance dia betul ke nak bayar 10% total deposit so 3% tambah 7% ataupun tak nak uh, tak nak nak semua nak nak apa nak loan cover ataupun saya nak bayar 50% deposit saya nak 50% je loan balance uh, yang tu kena kena fill in dalam dalam dalam tu sebab uh, ada case yang saya tengok Hmm, dia tak fill in. So bila dia tak fill in kita kena double confirm. Lagi pening tak fill in lepas tu deposit harga macam tak cukup 10% tapi balance purchase price pun tak cukup 90% so benda-benda ni kena kena elah untuk kiraan ni memang lawyer akan tolong kirakan tapi um, lagi baiklah kiranya macam uh, dah fulfill betul-betul kita just double check uh, macam tu Lepas tu, balance purchase price within how many days? Dalam agreement, saya tengok dia memang letak-letak 90 hari. Uh, tapi, uh, um, ada case yang kita mungkin uh, ah, advice untuk lebih daripada 90 hari. Kalau dulu case LPPSA lah, kita memang minta kalau boleh lebih daripada 90 hari sebab orang punya uh, Ah, proses kadang-kadang lambat tapi sekarang saya rasa dia dah okey sikit lah. Uh, ataupun kes-kes yang ada kematian ke, ada caveat ke, ada apa-apa ke yang benda tu dia akan berubah sikit tau. Contohnya kita buat lesage, eh ada caveat. Uh, so caveat tu uh, 90 hari tu akan start daripada caveat. Uh, dalam, eh, dekat dalam dalam uh, hebat punya saya tak pasti dia memang 90 hari daripada tarikh SMP ataupun tarikh consent je ke? Uh, dia whichever whichever the last condition. Ah uh, oh, okey ah so so so nanti kan dia depends pada cases tu contohnya ah nanti saya cek balik kalau misalnya untuk kes-kes contohnya memerlukan perfection developer tak bagi nak buat double prof, uh, uh, direct perfection dia kata mati-mati buat double perfection juga so biasa kes 90 hari tu akan dibuat selepas uh, ah, perfection settle uh, macam tu so it depends pada pada cases juga uh, contoh kalau dah letak kat situ 90 hari daripada tarikh sale and purchase agreement then kita check-check oh rupanya ada problem Uh, so benda tu kalau misalnya kita boleh advise klien, klien dengar and then klien faham then okay tapi kalau misalnya klien kata eh tak boleh hari tu memang cakap 90 hari and then lawyer memang tak boleh buat 90 hari so benda tu yang jadi problem so uh, so setiap case kita kena uh, alert lah tengok betul ke tak 90 hari tu uh, boleh dibuat dalam masa selepas MPG agreement ataupun selepas condition-condition yang di, di, tetap, um, di tetapkan tu dah, dah apa ter, terfulfill. Yang kedua, step number two. Ah, uh, eh. Step number two, preparation time for S&P loan application. Ah, um. lepas tu yang tak perasan saja dalam masa uh, apa agreement sample, uh, agreement hebat ni ATP normal ada ah, uh, kosongkan kat situ uh, tapi normal normally dia adalah 14 days or 21 days lah. Kita jangan lama sangat sebab bila lama sangat nanti um, penjual uh, ataupun pembeli tiba-tiba dia cari pasal dia tak nak jual lah. Nanti banyaklah dia punya songir dia kan. Lepas tu uh, kalau sekejap sangat pula takut tak sempat. Uh, so in case tak sempat um, uh, benda, uh, kena kena apa kena kena cakap dengan penjual and then if possible minta dia orang extension uh, 14 hari tak sempat boleh tak kita lanjutkan harap-harap dia boleh lanjutkan so kalau boleh uh, cari yang paling lama tapi tak lama macam tu tuan cikgu Wandis tu mungkin okey lah kot sebab saya tahu saya sekarang um, dululah masa saya masa saya ada uh, apa uh, nak beli rumah tu dia orang janji 14 hari tapi uh, ah, 14 hari pun tak boleh dapat sebab uh, ah, diorang kata kota bulan ni dah penuh, diorang nak fulfillkan kota bulan depan dah, terpaksa tunggu bulan depan dah. Uh, problem lah bila ni jadi benda macam tu kan. So uh, so kena alert lah dengan banker pun kena kena confirm 14 hari ni boleh ke. So uh, itu kena arrange um, elok-elok lah. Lepas tu yang keduanya biasanya dia akan exclude public holidays and weekend. Ah, so benda ni kena kena check. Contohnya kat Johor bila yang dikonsider sebagai public holiday, bila yang dikonsider sebagai weekend. Ah lepas tu nak pula tiba-tiba dekat uh, penjual orang Johor Uh, yang pembeli orang KL. Diorang dah different kan. So benda tu kita kena explain dengan diorang. Uh, kita nak pakai public holiday mana, kita nak pakai weekend yang mana ha, macam tu. Yang keduanya, uh, kenapa kita perlu uh, bagi full attention dekat preparation uh, apa ni uh, ah, 14 days, 14 days 21 days ni sebab purchaser by hook or by crook dia kena uh, sign SMP within stipulated time ni in case kalau tak sign uh, earnest deposit tu boleh burn So benda ni yang kita tak nak berlaku kat purchaser. So uh, ada uh, ada uh, ah, parti maksudnya penjual dengan pembeli dia tak alert tau benda ni. Dia rasa ah, tak apalah dah dah sign ATP ah, yang penting rumah aku boleh jual ah, tak kira dia nak sign bila ah, tak kisah. Tapi ada yang memang sangat fasi. Tengok 14 days tak ada, okay. Ah, uh, Ben, I, I, nak I punya deposit. Uh, apa, hebat ambil sikit. Ah, uh, purchase yang tu kontak macam tu. So benda-benda macam ni kena explain dengan klien. Kalau boleh, kalau misalnya sejenis yang susah nak ingat juga, okay, bila due date dia semua tu, cakap dengan uh, purchaser, nah, uh, due date ni uh, berapa hari bulan, berapa hari bulan. Uh, kalau misalnya saya tak cari tuan, tuan cubalah cari saya, uh, uh confirmkan bila nak sign semua everything. Lawyer biasa, uh, biasa lawyer kita akan, kita akan apa, kita akan sebelum boleh buat sebelum, sebelum uh, apa ni tempoh tu tamat. Tapi kadang-kadang takut dia tak approve. So bila uh, bila misalnya contohnya untuk kes-kes yang ada special condition mengatakan uh, loan kena approve dulu baru uh, baru uh, proceed kan. Mungkin lawyer boleh buat disebutkan dalam satu clause dalam SNP yang mengatakan sekiranya loan tak approve, uh, kes ni dikira cancel. Uh, maksudnya just untuk selamatkan uh, selamatkan deposit yang dia dah bayar tu, ordinary deposit yang dia bayar tu, kita boleh sign SNP dulu, kita masukkan uh, term-term uh, and conditioning dalam ATP tu ke dalam ke dalam uh, SNP tu. Uh, cuma uh, so benda tu kena elit lah. So, maksudnya walaupun dah sign SNP, boleh juga batalkan walau hmm. kalau loan tak approve tak payah tunggu tak payah tunggu ATP je so so benda-benda ni kena uh, dua-dua kena inform lah uh, lawyer kena tahu pembeli kena tahu hmm. penjual kena tahu agent kena tahu uh, selagi kita boleh tolong untuk uh, sign dalam within masa yang ditetapkan tu uh, kita cuba buat dalam masa yang ditetapkan tu lepas tu yang ketiga uh, fill in your ATP properly maksudnya check dia punya ada blank column, ada apa-apa tu isi je jangan jangan biarkan dia kosong macam tu sebab mm, uh, macam kes uh, kes yang hari tu tu uh, bila dia kosong dia kata agreement tak complete sebenarnya complete tapi mm, dia complete sebenarnya sebab bila kita dah explain pun dia dah actually dia dah dah top up kepada agreement tu tapi bila dia dah buat isu-isu macam tu nanti ah mulalah dia nak cakap dia tak nak sign lah apa benda itulah kita boleh lawan tapi orang kata banyaklah makan kos makan tenaga makan duit makan masa aa. Ah. so kalau kita boleh aa, ah, completekan semua dalam agreement tu eh dalam agreement tu kita tak ada tinggalkan satu kosong pun so dia pun tak ada tak ada tak ada benda yang dia nak claim benda tu tak betul lah yang kedua, strike through any term not included ataupun uh, not not uh, untuk tak dipilih lah. Maksudnya contohnya tak silap saya macam uh, 90 days from the date of SNP ataupun from the date of special condition fulfill macam tu kan. Ah, uh, strike sama ada SNP, uh, date of SNP ataupun Ah, condition. Jangan jangan biarkan dia blank macam tu. So kadang-kadang uh, boleh jadi isu. Uh, ah, eh 90 hari tapi awak tak cakap 90 hari yang mana. Saya nak 90 hari daripada date agreement. So yang benda macam tu kena kena alert lah. Uh, lagi satu yang with of without vacant possession. Uh, kita lawyer ni yang nak kena fikir eh uh, ni ada tendency ke tak ada? Uh, ni ada uh, ada vacant position ke tak ada? Uh, awal awal vacant position ke lambat ke? Uh. So kat situ with or without tu pun uh, uh, juga um, supaya memudahkan semua pihak lah untuk uh, confirmkan benda tu. Lepas tu kalau ada amendment make sure sign by both parties. Contohnya yang saya cakap yang pasal 90 hari tu pasti setuju untuk lanjutkan sampai 120 hari ke ataupun diorang nak nak kurangkan ke saya tak nak 90 hari saya nak kurang lagi contoh macam tu lah kan kalau in case ada amendment potong uh, betulkan amendment kat situ dua-dua parti sign uh, initial ke dekat tepi amendment tu so um, uh, ah, ATP ni actually boleh amend so tapi kena amend properly lah jangan tiba-tiba pembeli je amend penjual tak amend. So nanti takut ada jadi isu lah kes macam pembeli je setuju, penjual tak setuju. Lepas tu nak buat SNP, Ah, tersepit kat tengah-tengah nak ikut yang mana lah, macam tu. Uh, lepas tu yang seterusnya. Step Okay, bila dah fulfill semua ni, time nak sign tu, explain satu-satu. Satu ni apa, dua ni siapa, vendor ni siapa, harga ni siapa. Ha, nanti saya akan uh, explain baliklah term-term kat dalam tu kan. Explain dengan legal implication dia. Masa cakap pasal legal implication tu, cakap keras sikit macam uh, macam uh, cakap benda ni memang dah binding walaupun uh, simple je nampak dia tapi once kita dah complete lima benda yang saya cerita tadi tu dia adalah binding contract. Uh, so in case kalau ada apa-apa uh, yang berlaku maksudnya tak setuju untuk jual ke apa brain deposit. Kalau pun tak beli dia kena bayar dua kali ganda ataupun uh, mungkin saya akan advise uh, ah, Cik Rashid untuk amend sikit letak uh, uh, bayar dua kali ganda daripada earnest deposit ataupun kita minta ni specific performance. Specific performance maksudnya kita nak juga beli rumah tu dengan harga macam tu dengan syarat macam tu. So sebab mm, macam saya saya punya saya punya uh, style dulu memang saya saya ada satu satu nah bagi pre contract sebelum SNP dalam tu memang saya letak semua berapa uh, dia punya dia punya contract tu sebiji macam SNP and then um, ada kes tiba-tiba penjual tak nak jual dia cakap uh, apalah isu dia memang memang ni kan lepas tu kita orang fight alhamdulillah memang menang kita orang boleh uh, jual property tu uh, guna option tu apa guna kontrak yang sebelum SNP tu walaupun SNP tak sign lagi so uh, benda-benda ni kalau semua benda ni fulfill uh, ah, kita dia orang dah faham dah cakap ah cakap dengan dia ah saya dah terangkan ni faham kan mana tak faham tanya ah apa tu ah tak boleh lepas dah sign ni tak boleh tarik balik tau sebab ada kes penjual ni kadang-kadang dia nak duit awal dia nak duit dia dah suka dapat duit dia dah sign balik rumah baru dia fikir bila dia dah fikir, tiba-tiba dia kata, eh rugi pula macam tu ah. Dan tiba-tiba dia nak cancel lah. So benda-benda macam ni yang, lepas ah, mulailah dia cari alasan lah ah, terang tak betul ke apa macam tu kan. So benda macam tu kena explain dengan dia properly. <clears throat> and then ah, sign. Sign and witness. Uh, witness by agent ataupun kalau dia bawa somebody yang yang cukup umur, yang yang mm, mental okay, boleh minta dia witness juga tapi kalau uh, agent yang witness lagi bagus lah so <coughs> so benda ni uh, kena kena alert lah date date pun kena alert juga uh, jangan jangan tertinggal date uh, uh, kalau boleh rakam dia masa saya ni pun lagi bagus lah kalau dia tak dia dia okay lah okay next step um, after Uh, ah, ni saya tak pasti sangat lepas uh, ah, ATP ni biasa macam mana tapi yang ni yang yang biasa saya buat lah uh, ah, mungkin uh, step one uh, cari agensi balik mungkin uh, give them earnest deposit tengok check clear ke tak kot-kot tiba-tiba uh, dah sign dah sibuk-sibuk ni tengok check tak clear rupanya earnest deposit tak ada lah. so benda-benda tu yang kena settle dulu lah lepas tu any other procedure that need to deal dengan agensi um, hmm, saya tak pasti mungkin record ke apa ke kan lah. yang tu uh, jumpa agensi dulu. Yang kedua, cari hmm. financier. Uh, ah, mesti dalam within stipulated time. If possible, lesser than the given time lah. Sebab tu, sebab um, contohnya kalau misalnya masa 14 hari uh, nak buat loan 10 hari. Lepas tu uh, lawyer dapat hari ke-11. Hari ke-11, hari ke-14 nak sign. Uh, so kita yang kelam kabut, lawyer nak cari nak buat bankruptcy search nak buat uh, as, apa nak buat land search uh, so dia macam uh, macam leci-leci macam tu kan uh, ataupun kalau boleh si mata ni lah uh, lawyer dengan financier ni buat serentak uh, macam tu tapi ada kadang-kadang kes tu bila lawyer dah buat tiba-tiba loan tak approve uh, dah dua kali kerja kat lawyer uh, macam tu so kena pandai uh, range time macam tu lah lepas tu yang ketiganya uh, fine lawyer lawyer mana nak guna uh, berapa lawyer? Satu lawyer ke? Dua lawyer ke? Um, Lepas tu kita forward hmm. uh, agreement to purchase tu pada lawyer untuk lawyer prepare lah uh, dokumen yang sepatutnya. Uh, lepas tu lead dengan lawyer final lead untuk uh, sign uh, SNP ni sebab kadang-kadang um, contohnya macam ni uh, kita terima dokumen tu hari ni kita pun tak lead uh, tiba-tiba uh, uh, apa ni uh, you all tak cakap rupanya besok dah dah final date ah macam tu kan so uh, walaupun sepatutnya lawyer kan kena check. Uh, lagi bagus kalau misalnya boleh remind kat lawyer. So uh, so lawyer boleh, uh, oh alamak satu hari je lah. So kurang kabut semua buat macam tu. Tapi basically if possible jangan jangan bagi short time macam tu lah sebab yang paling penting macam saya saya akan adakan land search dengan bankruptcy search dulu in case you all nak bentuk agent cepat-cepat make sure message kalau boleh buat dulu sebab once um, ini dikira sebagai kita orang punya due diligence tau kalau kita tak buat land tu and then in, in later ada apa-apa problem ah susahnya kat kita orang nanti tiba-tiba eh alamak ada kevet lepas tu um, penjual tak nak tak nak apa tak nak kerjasama ke pembeli cakap um, macam ni ni ada kevet situasi tu kan kalau benda boleh settle insyaallah boleh settle ataupun tiba-tiba bankrupt hmm, bankrupt di dia dah lain kita orang nak kena buat SMP lain lah semua macam tu Lepas tu uh, lawyer ni kalau boleh lah um, sebenarnya lagi bagus kalau ada different lawyer. Uh, maksudnya penjual dengan lawyer penjual, pembeli dengan pembeli. Kalau misalnya you all pegang penjual, cubalah advice dia untuk uh, ambil separate lawyer. Tapi, um, mm, tapi kalau tak boleh, uh, tariklah pembeli tu pakai lawyer, pakai lawyer yang sama ataupun macam mana lah ikut masa korang lah. Sebab bila ada different lawyer ni, kita boleh check and balance tau. Maksudnya Ah uh, lawyer ni cek ni, lawyer ni cek ni ah macam tu. So maksudnya tak adalah buta-buta kita percaya uh, lawyer ni cakap oh ni pending pending ni ni ni tapi sedangkan dia orang hantar pun tak lagi ya macam tu lah. So uh, bagus sih macam tu even kalau um, nombor-nombor kes pun saya akan advise untuk buat different tapi kalau tak boleh uh, buat uh, buat apa kalau macam uh, penjual dia nak jimat sangat kan uh, bolehlah boleh buat ni cuma kita kena advise penjual lah kita uh, logi ni tak act untuk penjual dia akan cuba act friendly tapi apa-apa hal pun dia akan utamakan pembeli sebab pembeli ni yang bayar dia semua everything macam tu lah yang keempat find trust uh, ah, find trust ni maksudnya janganlah lepas dah dah sign ATP uh, ah, dah apa dah uh, dah bagi kat lawyer lepas tu lepas tangan Uh, uh, maksudnya uh, seboleh-bolehnya cuba cuba bersama-sama dengan klien sampai ke habis sampai ke sudah sebab benda-benda uh, macam ni uh, yang akan membuatkan apa klien ni selesa uh, nak pula klien tu uh, banyak rumah lagi dia nak jual ataupun banyak lagi rumah dia nak beli atau dia boleh apa uh, promote dengan kawan-kawan yang lain so bila kita bagi uh, ikhlas punya servis uh, ah, biasa dia akan datang balik lah insyaallah so hmm. tolonglah uh, arrangekan appointment untuk sign SLM purchase agreement ah uh, lepas tu kadang-kadang orang biasa ni dia tak tahulah kenapa tapi dia takut dengan lawyer takut disegan ke apa kan so kadang-kadang dia akan cakap dengan ejen je uh, boleh tak tolong cakap dengan cici-cici ni sedangkan lawyer ni biasa je dia orang sebenarnya pun orang biasa uh, ada lawyer tu tak, beli, tak pernah beli rumah langsung pun lah so uh, dia pun Yes adalah orang biasa lah, macam tu kena cakap dengan, dengan ni jangan jangan jangan jangan segan jangan takut nak tanya apa apa cakap je kadang-kadang bila bila perasaan segan, perasaan takut ni ada, so dia tak follow up tau lawyer ni. So bila dia tak follow up lawyer ni, lawyer ni lah orang orang biasa, pun kadang-kadang dia boleh dia boleh uh, terlepas pandang ha, macam tu. Bila dia rapat dengan lawyer, biasanya lawyer akan ingat kes dia, lawyer akan follow kes dia properly lah macam tu. Uh, uh, yang keduanya, uh, remind about deposit. Ah, deposit tu contohnya balance ada lagi berapa persen uh, yang tu kena siap-siapkan lah um, uh, ah, and then uh, kalau ada dokumen-dokumen tak lengkap uh, macam tu kadang-kadang lawyer ni pun dia akan request dekat agent dulu agent yang akan uh, minta dekat developer so masa sign eh developer pula uh, vendor and purchaser so masa sign tu benda tu dah uh, ah, lengkap lah so, so kita boleh proceed dengan uh, seterusnya um, sebab uh, uh, macam saya cakap lah kadang-kadang uh, klien ni memang dia lebih prefer untuk untuk deal dengan uh, dengan agent instead of dengan lawyer um, tapi biasanya bila dah jumpa masa sunset and purchase